саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз бұл әрине электр қыздырғыш приборлар қыздыру шамы қысқа тұйықталу және де балқымалы сақтандырғыштар тақырыбына тоқталамыз сегізінші сынып физикасы негізгі бүгінгі мақсатымыз қысқа тұйықталудың пайда болуы және оның алдын алу жолдарын түсіндіру болып табылады олай болса біз бастаймыз әрине бастамай тұрып біздің каналға тіркеліп және де біздің каналымыздың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз жақсы бастаймыз енді бүгінгі сабағымызды бастамай тұрып міндетті түрде қайталау сабағы ретінде қайталау тайм жобасын ұсынамыз мына бір есепті шығарамыз және де комментарий ретінде жауап қалдырсақ болады біз әдейі береміз соны дәлелдеу керек иә қараңыздар ары қарай ә, осы бір екі есепті бірінші есеп екінші есептерді шығарамыз жауаптарын беріп қойдық осы жауаптарды біз дәлелдеуіміз керек келесі ағылшынша есеп әрине ағылшынша барлығымыз оқып жүрміз түсінеміз деген сенімдеміз иә әрине анықтаймыз одан кейін барып келесі мына бір жалғау тәсілдер иә аралас жалғау тәсілдер жалпы кетігін табамыз олай болса бізде бүгінгі негізгі сабағымыз бұл шамдарға байланысты ең алғашқы электр шамын осы уақытқа дейін пайдаланып жүрген яғни қыздыру шамдар болып табылады олай болса бұл қыздыру шамдар бізге қанша есе ә, пайдалы екенін тоқталайықшы жалпы қазіргі осыған дейінгі сары лампаларымыз бар ғой жанып тұрған сары лампалар суреттегідей лампалар қолдан келді, иә ол бізге бес процент жарыққа береді екен да энергиясы қалған 95 бес процент яғни энергияға кетеді деген сөз жылулыққа кетеді екен да түсіндіре алдық па яғни бес ақ процент бізге жарық шығаруға қолданылады екен үлесі бес ақ процент бұны кім осы лампаны кім тапты дейтін болсақ 1876 жылы 23 наурызда яғни яблочков ә, жүзінде бірінші болып осы электр шамын жасауға деген патент алған яғни орыстың техники волчков өзінің шамын осы ә, ашқан екен иә соның құрметіне яблочков шамы деп аталады қазіргі уақытқа дейін сол күні ә, сол москвада тойланады екен енді жалпы қыздырғыш электр құралдары бізде қыздырғыш электр құралдары бұл ә, сары лампамыз білеміз қазіргі енді әртүрлі люминесценциялық лампаларымыз шығып кетті ғой иә немесе фотодиод лампаларымыз шығып кетті біз осыған дейін сары лампаны қолдандық ол қыздырғыш элемент меншік кедергісі үлкен өткізгіштен жасалынған яғни ол жоғары температураға дейін мың немесе мың екі жүз градусқа қызғанда яғни балқымайды дейді қыздырғыш элементті жасау үшін көбіне микроомды қолданған оның меншік кедергісі бір бүтін оннан бір микроом метрге тең болса ә, мен қатар вольфрамды да пайдаланады оның меншік кедергісі елу үш нано ом метрге тең яғни нихром мен ә, вольфрамның меншік кедергілері үлкен сондықтан олар үшін өлшемі кіші қыздырғыш элемент жасау ыңғайлы болып табылады соның есебінен осылай лампалар жасаған екен енді бізде мына бір электр үтігіне тоқталатын болсақ жалпы үтікке тастайық білеміз иә барлығымыз білеміз осы э, осындай бір үтік бар мынау бізге не су шашады мына жерде ә, су жиналады иә және де мынау не бізде реттегіш осы температураны арттырып кемітіп отырамыз ал мына сым не екенін білеміз ток келеді ол арқылы иә ал мына аралығымыз су құйған кезде осы су жиналады енді қараңыздар мынау не дейтін болсақ міне қыздырғыш элементі мынау қызыл ал мынау бос орындардан бу шығатын канал болып табылады енді қараңыздар осы жерден ток келді ток келіп мына сыммен мына жерге келген кезде суды не істеді жылытты суды жылытты нәтижесінде мынау қызды иә астына бу шашады міне сондай яғни ә, бұл жерде біз қыздыру процесін келді ары қарай енді қыздыру шамының құрылысына тоқталатын болсақ жалпы мына бір шамға тоқталатын болсақ қолданып жүрген шығармыз иә мынау қылсым яғни вольфрам сымы қылсым ә, сыртындағы не шыны иә ал мына жердегі процесс бұл осы бір топ келген кезде келетін топ келу процесі яғни электрод электродтар болып есептеледі ал мына шетінде қаптағышы бұл гилза деп аталады ал мынау қара оқшаулағыш ал енді мына жерде бір кішігірім не бар желі контекст дейді яғни иә, осы жерге жалған яғни қазіргі уақытта бұл шамдар өте жиі қолданылады бірақ қолданыста енді вольфрам вольфрам қолына тоқталатын болсақ вольфрам деп жатқанымыз жоғары температурадағы балқитын металл оның балқу температурасы неше екен үш мың үш жүз сексен жеті градус цельсийға яғни қыздыру шамдарының вольфрам спиралы үш мың градусқа дейін қысады деген сөз осы температурада ол ақ түске еніп қатты не істейді жарықтандырады нәтижесінде ә, қысым тез және де жанып кетуі үшін оның ауасы сорылған неге шыныға яғни кольбаға салынады деген сөз тез тарау үшін ары қарай диодты шамдарға тоқталатын болсақ жалпы диодты шамдарға тоқталатын болсақ мынау бізде басындағы не линза ал мынау бізде келіп топ келіп жатқан сым ал мына нүкте осы сәуле шығады линзаға түседі солар шашырайды иә ал мына бір не келіп тұрған кристалдар ал асты мына табаны иә ана жақта оң және теріс аяттар келу арқылы осы линзаға түсу арқылы шашырайды екен яғни диодты шамдардың жұмысын бұл шамда жартылай өткізгіштік кристалл бар яғни ол бойынан не істейді токты өткен кезде жарық шашыратады нәтижесінде жүзеге асады диодты шамдар диодты шамдардың осындай да түрлері бар яғни энергия үнемдеуші шамдар яғни, қазіргі уақытта осы шамдар өте аз ә, энергия бөледі деген сөз да көбінесе жүз процент осы сәуле шығаруға жұмыс жасайды екен айтқан қуаты аз көп шамшаттар қазіргі уақытта осы шамдарды жиі қолданылады так мына бір есте сақтау процесін сатылып кеттік яғни сынап буы адам өміріне қауіпті сондықтан энергия үнемдеуші шам яғни сынса оның қалдықтарын дұрыс жинап орнын сүртіп алу маңызды қысқа тұйықталу қысқа тұйықталу орысша айтқан кезде короткий замыкание ток көзінің кедергісі өте аз өткізгішпен актив процесінде болатын жай бұл қысқа деп аталады енді балқымалы сақтандырғыштар біздің кезімізде осындай балқымалы сақтандырғыштар болатын өйткені қазіргі уақытта бұның орнына автоматтар қолданылады балқымалы сақтандырғыш бұл электр құралдарын қысқа тұйықталу мен артық жүктелуден сақтайтын құрал болған қатты бір короткий замыкание қысқа тұйықталу болса бірден ә, себет сол кезде біз не істейді мына бірдені ауыстыра салды ішінде қыл сым да осы сымдан ток өтетін түсіндіре алдық қой яғни қысқа тұйықталу кезінде қауіпті жағдайлар болмау үшін осы балқымалы сақтандыштарды қолданған осыған дейін қазіргі таңда бұның орнына автоматтарды қолданамыз мына бір сақтандырғышты қойған кезде ток екінші бетке өтеді да нәтижесінде біздің үйге ток кіреді егер қандай да бір жайт болса бұл жерде ішіндегі қылсым жүріп кетеді ешқандай бір үйге қауіп төнбейді қазіргі уақытта осы бір процестің орнына яғни электр автомат қолданылады егер үйімізде қандай да бір қысқа тұйықталу пайда болған жағдайда мына бір неміз оф деп тұр ғой бірден өшіп қалады жоғары шақ етіп шақ етіп өтеді яғни ток үйге қарай өтпейді деген сөз сол үшін қазіргі уақытта осы электр автоматтарды қолданылады енді ә, сіздерге осы жерде жалпы шамдар жайлы анықтама беріп кетейік дедік мысалы қылсымды қыздыру лампалары иә электр қуатын 60 пен 150 аралығы деп алдық ал енді осы орташа бағасы 40-60 теңге екен жұмыс істеу уақыт сағатпен қарастыратын болсақ 800 жүзден мың сағатқа дейін ал энергетикалық тиімділігі 4-5 процент қана болды одан артық келмейді деген сөз ал енді шағын көлемді люминесценциялық лампалар қуаты қараңыздар иә қанша қуат 50 елуге дейін жоқтаса орташа бағасы енді төрт жүзден сегіз жүз теңге екен жұмыс істеу уақытына тоқталатын болсақ қараңыз мынау сегіз жүз болса мынау бес мыңнан сегіз мың аралыққа дейін қанша есе үлкен да жұмыс жасау уақыты өте көп және энергетикалық тиімділігі сегізде қырық процентке дейін жарық диодты лампаларға тоқталатын болсақ жарық диодты лампаларымыз яғни бір екі бір екі ватт қана ал оның орташа бағасы енді мың теңгеден үш мың теңге аралығында екен ал жұмыс жасауы қараңыздар елу мың сағат да? немесе ә, неше тағы жүз мың сағат аралығында ал оның энергетикалық тиімділігі жүз процентке дейін энергетикалық тиімділігі бар яғни қараңыздар біз қай шамды қолданамыз әрқайсыларыңыз сіздер өз пікірлеріңізді комментарий қалдырсаңыздар болады сіздің үйіңізде қандай лампа шам жанып тұр енді тұрмыста қолданылатын электр құралдарының ә, жұмысын есептеу үшін біз арнайы мынандайлар қалдырдық шаң сорғыш электр үтігі кір жуушы машина және тоңазытқыш барлығымыз бар осы қарап көрсеңіздер болады анықтап көрсеңіздер сонымен бүгінгі сабағымыз қаншалықты сіздерге түсінікті болды және де жаңа ақпараттар алдыңыздар өз рефлексияларыңызды қалдырсаңыздар болады не түсіндің не түсінбедің иә жалпы айтқан кезде осы бір өз пікірлеріңізді комментарийде қалдырамыз және бүгінгі сабағымыз пысықтау мақсатында бар болған үш есеп қалдырамыз осы есептерді шығарамыз комментарийде қалдырамыз және патша лайктарын басуды ұмытпаймыз келесі сабақта болғанша сау